हेलो एंड वेलकम गाइस आज शिक्षक दिवस है यानी कि टीचर्स डे तो आप सभी को बहुत बहुत बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी खूब आगे बढ़ें और ऐसे ही हम सब टीचर्स आपका मार्गदर्शन करते रहें इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं आज का ये वीडियो सुपर स्क्रिप्ट को लेकर के है सुपर स्क्रिप्ट पर आधारित मैंने कई तरीके बताए हैं गूगल शीट में लेकिन आज का ये तरीका बिल्कुल खास है क्योंकि आज हम बहुत ही आसानी के साथ सुपर स्क्रिप्ट यूज कर पाएंगे तो देखिए यहां पर आ, मैं मौजूद हूं अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं ए ये तो लिख लिया अगर स्क्वायर लिखता हूं तो यहां पर लिख नहीं पाऊंगा पुराना तरीका आप जानते ही हैं आपको क्या करना है स्क्वायर लिखने के लिए एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट प्रेस कर लीजिए और अल्ट प्रेस करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है जीरो वन सेवन एट आपको ये बटन न्यूमेरिक की से प्रेस करना है यानी कि न्यूमेरिक कीपैड वाला बटन आपको प्रेस करना है ठीक है तो आप प्रेस कीजिए अल्ट और फिर प्रेस कीजिए जीरो वन सेवन एट जैसे ही प्रेस किया तो ऊपर टू अपने आप लग गया यानी स्क्वायर अपने आप आ चुका है आप देख सकते हैं ठीक है और फिर हमें नॉर्मल पोजीशन में आना है तो क्या Alt zero one seven eight काम करेगा आइए एक बार चेक कर लेते हैं अल्ट प्रेस करता हूं फिर जीरो वन सेवन एट तो जैसे ही मैं लिखता हूं इसको तो आप देख पा रहे हैं कि टू ऊपर लिख रहा है ठीक है अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूं तो अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है ठीक है अगर मैं बी लिखता हूं तो ये नॉर्मल पोजीशन में लेकिन जब भी आपको स्क्वायर लिखना होगा केवल और केवल स्क्वायर लिखना होगा तो आपको ये प्रेस करना होगा Alt zero one seven eight देखिए जैसे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर अपने आप लिख दे रहा है फिर ये नॉर्मल पोजीशन में आ जा रहा है तो आपको नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए कोई दूसरी की नहीं दबानी पड़ रही है सबसे बड़ी खासियत ये है तो कैसे लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में thank you for watching this video